帝国の華麗なる9つ時静まり煙たきる牛みつき刻々と刻む秒針とガまとらつ無しなく夜向かう 暇なし会いたいほどな会いたいのほど荒げても無駄枯れない喉胸が腫れなきゃ声は腫れない足が動かなきゃ拉致が開かない思いを寄せるど道盛りを乗せる謝罪できることしゃあない罪ってこと常に冒頭戻り行動回転と翻弄残るのはほんの磨きかけるは見は綺麗じゃない指定関係命令に否定はない 俺は俺がないならどれ惚れたもんでさっそうと超える土手随分暗い顔なら早速歌い直さな事故に自負自我すぐに治らない力ないやつは仕方ない一からじゃないゼロからに宿るか れ今日も着実に進む道 シヤシヤ後 do you see y e a h バルバルにダフォーリーウサイズと亀とキ」は同時常に正気日本の地と沖の ルをためにバスピット休むことなく突っ走ってアクション見上げる月夜も軽く声突き破るウィンドウ評論が気取ったどうしろどうも滑稽な様で俺の手のひらの上で飛び跳ね衝動も才能今日も他を圧倒する計画今宵も着々と実行固い意志固い絆元で固く結んだこの手ィこれがリアルジャパニーズスピリットお前と俺